Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Lobo Freak. Bienvenidos a un episodio más de Ruby Chibi. En este caso estaremos haciendo dos episodios, ya que me atrasé en el episodio 9 debido a una planeación de tiempo mal hecha. Error mío. Eh, y sí, estaremos haciendo episodio 9 y 10 en este video, así que quédense conmigo. Vamos directo ahí. Ok chicos, esto es episodio número 9. And now that's a katana. Get new jokes, Yang. <laughs> Guys, shut up! I just got the most incredible news! What is it? Yang robó el único chiste de, de Ruby. Oh my gosh, I can't wait! Crow? Oh. Your uncle Crow? Isn't he the drunk loudmouth? He prefers reckless rogue. He's super cool. <laughs> All the time. Bueno, es cierto, lo, la verdad lo es. I suppose there are worse role models out there. I mean, he's definitely ah. cool, but I'm not sure I'd go as far to say role model. I'm telling him you said that. ¿Eh? <laughs> Was that your Uncle Crow? Sí, pero... Oh. no, <laughs> wait. Ok, después de no sé cuántos episodios diciéndoles que quería ver a Crown en Ruby, por fin los vemos. Ey, ey, ey, güey, ¿qué, qué, decía ahí? Ok, igualdad para los faunos. ¿Pero qué decía de la gente sombra? Ah, no más toque de queda. Abajo de los vegetales. Queremos pizza. Hubiera sido divertido ver un queremos color ahí. Igualdad para los faunos. Uh, vez a las abejas. No más tarea en, fines de semana. Al uh, en fin. Ah, algo, no sé en qué idioma lo dice ahí. Ok. Más tarea en fines de semana. igual se está ahí. <laughs> ¿No? Ah, lo sabía. This is just how attack. Sabía que no iban a hacer hablar a Neo Robichibi antes que en la, en la principal. Weiss, I'm taking you out to dinner tonight. Wear something pretty and don't be late. Okay, that's it. Now you're being a Yang man. What weird thing are you guys doing? Next it my new life coach. She's teaching me to get what I want by being more assertive. Stop. Ok. Quisiera ver a, John siendo así en la serie principal, la verdad. Creo que hay un ship entre Johnny y, y, por el hecho de ser los únicos rubios en la serie. Ew, I changed my ah. Sí, está yendo muy lejos, muy muy pronto. Yeah, he's not ready to be a young man. <laughs> yeah, oh. that makes sense. <laughs> Era John después de todo. Oh, aquí está el link para el episodio número 10, vamos directo a ello. Ok chicos, eso es episodio número 10 Ruby Chibi, vamos directo a ello. El episodio se llama Cool Dad, por cierto, así que supongo que Tai Yang va a estar aquí. Yeah, and that girl's is what we call rolling snake eyes. Oh, yeah, look at uh, that. They look like little eyes. Oh, cute. Hey, guys. <laughs> What's going on? Up top. <sighs> Uncle Crow is teaching us important life lessons. What kind of eh, life uh, lessons is he teaching you? You know, like love no is for suckers and rules are for fools. Wait, what? And never get caught cheating because it's only cheating if you get caught. <gasps> Crow, what are you telling my girls? Me encanta que, que realmente está ofendido por ello. Uh, I've already taught them everything they need to know about justice, honor, and maintaining excellent oral hygiene. Great job, girls. It's okay, Dad. You teach us all the boring stuff, and Uncle Croken teaches all the cool stuff. Pero. But I'm cool too. I'm a cool dad, right? uh, <laughs> <laughs> es, Good es... one, Dad. Wait, Es mucho muy buen papá para ser un papá cool. And sweet cargo shorts. Yeah, that's adorable. Come on, girl. <laughs> Let's go set off some uh, <laughs> illegal fireworks. Oh, poor I can do anything Crow can do. Blah, blah, blah. Break all the rules. <laughs> Look at my messy hair. I spend an hour every day styling. de hecho, no se ve nada mal con ese estilo. <laughs> <laughs> oh. De hecho, es mucho que no vemos a Son ya. Neptune. ¿Era un Grim? Oh, sí, es un Grim. Es el Grim que vimos en volumen 4. No recuerdo cuál es el nombre de ¿Ah? ese tipo de Grim. Yo, dude, back from the gym. I am sweaty. Gonna hop in the shower. Sounds good. Why'd you have to wake me up for that? I don't care. <laughs> hey, my. And that's why you never tell a cute waitress your real name. Dad? Huh? Since when do you skateboard? I've been skateboarding for years. I guess you just didn't notice because I'm so chill about it. <laughs> ¿Por, ¿Por, qué voy a nadar incluso con capa? Hey girls, check this out. Whoa. Oh. so much hurting. <laughs> Inclusive la canción. have some pretty <sighs> sick moves when I was younger. Uh. Teach you my sick moves? No, that's okay, Dad. <gasps> Dad, are you okay? Te, te estás esforzando demasiado para eso. I know how much you girls look up to your Uncle Crow because he's so cool. I just want you to think that I'm cool too. Well, dads aren't supposed to be cool. <laughs> They're supposed to be dads. And you're the best dad in the whole world. Aww. That? Yeah, that's way better than being cool. Now please, stop trying to get <laughs> yourself killed. Well, I guess I did alright if I raised girls like you. Well, my work here is done. But you didn't really do anything? Didn't I, rabbit girl? <laughs> didn't I? My name's Velvet. <laughs> I don't care. Whatever. Suena bien esa versión. ¿eh? Otra, otra cosa, creo que, que esta última escena es, es parte de un meme de que nació de la Sailor Moon, creo. Ah, <laughs> pero bueno, en fin. Eso fue el episodio número 9 y 10, chicos. En fin, chicos, eso fue el episodio número 9 y 10. Realmente me pareció. El 10 especialmente me pareció mucho, muy divertido. Uno de los mejores que hemos tenido hasta ahora. Y especialmente porque es la aparición de Crow. Ah, desde hace mucho tiempo he dicho que sería bueno tener a Crow en Ruby Chibi porque tiene ese humor ácido que podría verse muy bien en Ruby Chibi. Y ahora, ah, creo que también les dije que iría a ver a Winter. Ojalá pronto la podamos ver en, en Ruby Chibi también. Teniendo algunas escenas, no sé, para alimentar a los shippers en, entre Crow y Winter, sería interesante, la verdad. Al igual que siempre he querido ver una escena incómoda entre Penny y Peter. O son las escenas que aún quiero ver ahora que Crow está dentro del, staff de Ruby Chibi. No entiendo por qué tardaron tanto en ponerlo. Pero bueno, anyway. Muchas gracias por ver chicos. Ah, estaré subiendo un poco más de Ruby en esta semana. Eh, eso espero. Si no hay problema con ello, tengo planeado un video ahí especial pues, basado en Ruby. Y bueno, eso en raíz a antes de que llegue el estreno del volumen 5, quisiera tener un video recapitulando lo que pasó sobre el volumen 4 y dónde estamos ahora con los personajes principales de Ruby. Así que bueno chicos, yo los dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Luis Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.